Ciao a tutti, sono Deep Red Mage, sono qui per parlarvi del mio primo album, sì esatto, pubblicherò un disco a breve, non so quando ma a breve, cioè è già stato masterizzato ma non c'è ancora la data d'uscita e ehm, conterrà tutte le tracce che ho registrato finora rimasterizzate da Killer Dogs Music Factory di Seregno che ha fatto un master che è davvero una bomba perché i miei master cioè, eh, hanno lavorato veramente bene quindi consiglio a tutti di farci un salto a Killer Dogs Music Factory uh, le, appunto conterrà tutte le tracce che ho registrato finora più due inedite e ehm, sul canale di Killer Dogs verranno pubblicati tre singoli dall'album, uno ogni tre giorni a partire da lunedì alle 12. E do, appunto domani alle 12 verrà pubblicata No Boundaries, che è anche la traccia che dà il titolo all'album. E se avete seguito il mio canale finora capirete che è un'inedita, quindi rimanete sintonizzati sul canale di Killer Dogs che vi metto in descrizione insieme alla tracklist del disco. Eh, vi terrò aggiornati quanto prima per quanto riguarda gli sviluppi del, dell'album, spero che la mia musica vi piaccia e che vi continui a piacere. Grazie e buona vita a tutti.